ပဲသိတဲ့ချီးကျူးမိတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲဒီနေ့ညတရားတော့ပဲမနေ့ကကျတော့သစ္စာတရားဟောမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ရေစက်ချအမြဝေလဲအောင်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်စရင်ကျင်းပွားရဝယ် ဟောနာကြည်ယူလဲရတဲ့သရာဓမ္မတုတ်ဘုရားရှင်လည်းအိုတာပဲဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုအဲ့တော့ဏိဂုံကံဘအဆုံးသတ်ပါပြီအဲ့တော့ရေသက်သွန်းချအမြဝေးပြီးတော့မောမြောင်မျိုးမသာဓုခေါ်ကြအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ ဤသို့ယခုတပိတော်တို့ပေါင်းစုညီညာကျိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုဘာကကိုအမိအဖာအဘိုးအဘွားဆရာသမားကောင်းမှုရှင် တိတော်တို့အာလုံးတို့နှင့်အတူတကွာတတဝါအနန္တတို့ရကြပါစေရကြပါစေအမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏အမြရ၍ဝမ်းမြောက်နှုတ်မောဝမ်းမြောက် တုခေါ်ကသာတုခေါ်ကကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားဝိယံကွာ၍ဝိယံကွာ၍ညမာကြသည်ညမာကြသည်သံသာကြသည်သံသာကြသည်ဝန္တာကြသည်ဝန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောဝတ္တုံတရေဝတ္တုံတရေဤမြေပန္တုဤ ီလာထုလေသီလာထုလေဝီတော်တို့ဤဝီတော်တို့ဤကိုစားပြု၍ကိုစားပြု၍တတိအမှုတတိအရာ၌တတိအရာ၌ဟောစွာမသွေဟောစွာမသွေသီလာပါစေသောသီလာပါစေသောအာလောကပြာကပြာအမြာ 这么强的微微啊，微光！为了路边三张馒头面，比我受挫苦的苦啊，也是人家活罪。 दिल के बाजे सही के माजे को से के

say, say.